Boa tarde, meu nome é Turi, Eu sou conhecida como Turi Patachó, sou fundadora da organização Mães da Maré e aqui na aldeia eu sou conselheira da Associação de Mulheres Indígenas, aqui da aldeia Barra Velha. E quero falar para vocês a importância do encontro do teco, teco, né? teco xamanismo. Teco xamanismo aqui dentro da aldeia e para a gente vai ser. Vai ter a troca de saberes, né? Com nossos convidados. Vamos fazer algumas atividades só com as mulheres, as mulheres é, não índia, com as mulheres indígenas. Essa, essas trocas de saberes, essas, essas atividades vai ser dentro da mata, uma parte dentro da mata, outra parte dentro dos manguezais. Eu quero mostrar para as mulheres, para as mulheres não indígenas, como que é uma vivência dentro da aldeia no seu dia a dia. E isso é muito importante. E a importância da gente, a vinda de vocês aqui, é, é esse conhecimento que vocês vão trazer para a gente. É, coisas que a gente desconhece, né, de vocês, e vocês vêm trazer esse conhecimento para a gente aqui. Aldeia, isso é muito importante. Quero dizer para vocês que estamos esperando vocês de braços abertos, né, para vocês virem aqui passar esse, aqui, esse tempo aqui com a gente. Estamos esperando de braços abertos. Que sejam bem-vindos. Podem vir, estamos esperando.